ぼけたこと話そう寝ぼけたこと話そう夢の入り口で僕ら二人きりそうさ寝ぼけたこと話そう寝ぼけたこと話そう ふざけたこと話そう答えのないようなあるようなないようなそんな寝ぼけたこと話そうふと目が覚めて誰もいない からだから安心しておやすみ寝ぼけたこと話そう素敵なこと話そうすっかり忘れてた遠い昔の夢そんな寝ぼけた そう寝ぼけたこと話そう夜の真ん中で僕ら二人きり させてたよなそんな寝ぼけたこと話そう今日何があって君は泣いているの僕がいるよっていつも抱きしめるからだから涙 もし翼が